يا شباب عاملين ايه شايفين الشوتجن ده ولا كانه ده بي ده بيقول تعالى تعالى تعالى يا جماعه هندوس play يلا تسمع ايه ده ياه روح السلام عليكم خد سندوتش فول سندوتش لحمة انت كمان سندوتش فراخ آه، خد سندوتش فراخ خد سندوتش فراخ او سندوتش فراخ اللي انت عاوزه خد خد عمود كمان سندوتش فول اهو سندوتش فول اللي حضرته فين على طول نجمتين نجمتين ده كله يا حبيبي انت بتستهبل هو بتستهبل يا جدعان Bring it up. Yippee. wi. Yang hari. Dulu Apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, Reloading ايه يا ابو البغل ده هو على ضربتين منه يعني. آه، بعرف كأنه وي بص مرتاح يا معلم تكمل طيب. يا نجمتين كنت بحسب ثلاث أيوة. نجوم وش وش وش وش سندوتش لحمه يلا وش سندوتش لحمه وش وش وش افتح بقك يلا سمو فول نفس هات يا عم بلا بيضرب بص افتح بقك افتح بقك يا قليل اضرب اوه حلو المكان ده حلو المكان ده يا يسلم فين هو فين هو ايه ده يا حول يا لا انت مش واخد باله <laughs> يا نوب ده بيدور عرف عرف يا يابا تعمل ايه تعمل ايه يالا ايه дошли. Ян. Абе, мурта. Стань. Хо-хо-хо. Realizei. E ali Eu sou... Tá bom? What? زي انا اوف واحد جاي جاي جاي على السطح جاي على السطح وشايفينه ده طلع سبحان الله يخربها مصمم ايه محترف محترف آه. اول واحد يا مين ده مين ده مين ده مين ده مين مين ده مين ده يضرب Oh, isso aí. Isso aí. Isso aí, puta. Nossa, grande, ولا فين؟ طيب شوف شوف شوف. Yuppie! Vinga. Vem, tem. Ih! Eita. O ano. E... شط يا لهوي بص يخرب بيت البص وسنين بس السلاح ده فين يا لهوي ده لسه ملحقش ياخد ده <laughs> يا نهار يوبي ايه ده شفتوا اللي شفتوه جميل روح جديد الله طلع انا يا جدعان وما تنسوش تعملوا لايكات في كل العاب ادم المصري كل العاب هشام المصري طبعا لو انتم عاوزين حلقات جداد تقولوا في التعليقات والعاب جداد اللي انتم بتلعبوها وانزلها العبها سلام